<laughs> неме чоңгыз негизи кыздар кулагы менен сүйүшөт дейт иә а неме кыздарды эми менен сүйөт деп коюшат го ошо чынбы же туура эмеспи билейин дегенсиз байке менин кулагым жакшы укпайт кичине катуураак айтасызбы эмне дейсиз эми кулакты дарылатыш керек дейм кандай дейсиз эч нерсе эч нерсе кулагың менен сен кулагың кулак құлағым ұқпайды деп қиын болады ғой бірінші алдығы екі шалпайған құлағыңды шапканың ішіне кіргізіп алшы